Для начала проясню причины долгого отсутствия видосов. Вот первая. А вот вторая. Я в селе. И ко мне в комнату влетают местные селяне, которые о компьютерах еле слышали. Ну а ты дикий. Все равно. Открою дверь. Ой, он за... Он за лопаткой пошел дверь рубить. У нас проблемы. Ёнь, ну, как ты это сделал? стул. Стой. Понял. Понял. А теперь иди обратно. Ну а для второго начала, узрев положительные отзывы к моим песнопениям, я осознал, что в следующем году я еду на Евровидение с моим новым шедевром. Кавером на Терминаторе не на чем угодно, а на скрипящей кровати. Ладно, эта шутка была не смешная. Поскольку предыдущее видео было шуточным, а также за неимением идей для следующего видоса, я решил малость углубить эту тему. Будучи профессиональным игроком замерз и пятого сезона, для меня это проблемой не будет. Начнем с очень интересной темы. А почему Мерси? Есть ведь еще четверо других саппортов, Сравним ее с каждым из них и проясним, почему она царица среди холопов. Этот недохиллер, хоть и имеет чуть ли не самый рейнджовый хил, но это недохиллер. Хил его сферы отсутствует в принципе и не ощущается. Сам Заньята не живет, ибо почти все его хп – чит с прочностью пукана среднестатистического школьника. Сфера диссонанса такой себе аналог усиления на ПКМ. А единственная попытка украсть золото хила — ульта. Недолгая. Еще пострелять может. Из-за чего мы пытаются делать килы, а не хилить. Бюджетная вдова для тех, кто хочет хилить и при этом не париться. Морд пострелять сном, который, казалось бы, гарантированный килл, но как только жертва получает дамаг, она встает, из-за чего сон длится примерно полсекунды. Еще может кинуть банку. Не столько полезную для хила, как для отмены хила врагам. А мы здесь за союзным хилом. Ну, а хил у нее ущербный. Хилит она выстрелами, а именно каждый раз, когда прилетает пуля, челик хилится по чуть-чуть с небольшим интервалом. Хоть по итогу за 4 выстрела на 200 хп и выхилит, но эти 4 выстрела надо сделать в одну цель. Остальные за это время помрут. Да и пока ты стреляешь в того, кого ты хилишь, его отпинают. Ну или тебя. Ну, а стимулятор как усиление, но только ульта. Не крайне полезно. Симметра не киллер. Конец. Главный конкурент Мерси похилил. Зачем хилить одну цель, если можно хилить сразу всех, не нажав ни на одну кнопку? Сейчас поясню, почему он бесполезничает. Пикают его те, что хотят сесть на две бутылки сразу, похилить и пострелять. По итогу не выходит ни того, ни другого. Он может дать ускорение, но честно, признайтесь, когда вам могла пригодиться его хоста? На захвате передвигаемого объекта враги, вероятно, стоят рядом с ним, ибо они могут за минуту до него добежать. На захват и удержание точки хоть и бегут две стороны, но объект-то активен не сразу, он активируется по таймеру. А захватить две точки вы сможете, только выбежав полной командой. А ускорение, как правило, выдается исключительно его владельцу. Потому что он умирает первым и бежит со спавна. Хил у него ущербный. Хилит он всех, и хоть и набирает большие числа хила, чем и понтуется, но его хил не спасает. Тот, кому суждено умереть, его хилом спасен не будет. Также обладает невероятно полезным бегом по стенам. Может попытаться сбросить лоха в бездну, но на байты к дырам могут купиться исключительно глупичи ну а басы от пары ультов не спасут. Мы таки выяснили, почему наш выбор Мерси. Теперь рассмотрим особых пациентов и как себя с ними вести. Хильте ее, когда больше некого. Она очень прочная, к тому же живет, когда кончается ХП на меке. Эти хилить не в полной мере необходимо, так как если они себя надамаживают, ставят хилки или пьют фласки, набирая себе заряд ульты, не нужно его воровать. Анищен, Трейсер выхилить невозможно. Слабее нее только колесо крыса. Пусть пытается вырыть сама, ее ваншотит кто угодно. Самый ЧСВ герой по отношению к вам и вашей команде. Она взлетает и требует твоего хила. Плевать, что у тебя, как и у нее, есть еще четыре человека, которых нужно индивидуально хилить. Ты летающий голубь и должен лететь с ней, чтобы дать усиление оставляя ее умирать, пока она не станет каким-нибудь полезным героем. Ну, а теперь полезный совет для приятной игры за Мерси. Играйте в соло. Так, ваш хил не будут считать обязанностью рандомы. И одному вашему существованию будут благодарны. А если вы еще и годно хилить будете, то вас будут благотворить. А теперь идите зарабатывать заслуженный Play of the Game на Мерси. Всего вам наилучшего.